Ben. Sen. O. Biz. Siz. Onlar. Beni. Seni. Onu. Bizi. Sizi onları bana, sana, ona, bize, size, onlara, benim, senin, onun, bizim, sizin, onların,